I Imao sam snove, ali oni su nestali I braću hteo bi da vidim, ali nema ih Ma neka odu uvek ostaću posljednji Ove suze što prolivam idu posljednji Imao sam snove, ali oni su nestali I braću hteo bi da vidim, ali nema